Hola chicos, aquí estamos ya en el Conex preparados Hoy un día lleno de mucha emoción Obviamente todavía no ha entrado la gente No piensen que está así de vacío porque es porque en realidad no ha entrado nadie Todavía quedan unos minutitos antes de que empiece Pero estamos muy, muy emocionados Vamos a ver qué pasa Como les iba diciendo antes de que David no captara la toma bien, este, hasta el momento, bueno, está calentando todavía, está empezando, todavía ahí vamos a pasito lento, pero está prometedor, está prometedor, creo que tiene potencial. Otra vez no me está grabando, pero todo, oh. eh, pero tiene potencial, tiene potencial. Eh, voy a... Vamos entonces a hacerle un pequeño uh, resumen de las cosas y de más. You guys know where the bathroom is? Uh, ah, yes, it's, uh, you can just go straight forward here and then uh, right. All right. Just want to know where the bathroom is. That was rude, dude. Uh, Rono, ese era Chomliwon. fastidiado, los cosplayers no dejan de saludar gente. No deberían de ser tan amigables. Bueno, vamos continuando con las actividades de la CONEX. Hola, buenos días. Hola, hola. Mucho gusto. Mucho gusto. hola. Oigan, este, me da muchísima pena interrumpir, perdón, pero eh, llegué aquí a este lugar maravilloso y tengo muchísima hambre. ¿Alguna vez han dicho que tiene una linda voz? ¿Qué linda voz tiene? Sí, alguna vez. Debería como usarla para trabajar o algo así. Okay. No sé, se me ocurre. Pero bueno. Qué buena idea, oye. Sí, voy sí, a tomar sí. nos, nos, cayó bien, así que corte ahí, y vamos a ir a, comer. Ay, no, no, no, no, sigan, por favor. No, no, no, vamos, no, no. no hay problema, vamos. Gracias. Vamos, de una vez. Oigan, aquí entre nos, qué linda es la gente en Costa Rica. Les mando un beso a Yuna y a Runo que me van a llevar a comer. Y saben que amigos les mando muchos besos y muchos kamehamehas. Nos vemos al ratito. Besos. Quiere robar cosas. ¿Quiere qué? Robar cosas. ¿Qué? Robar. ¿Qué tal, la verdad es que acabo de ver unas cervezas, así que vamos a ir a robarlas. en el video y vamos a hacer un reto. Entonces vamos a ir a, día volarnos unos vergazos en algún juego porque eso es lo que usted hace, ¿no? Todo bien. Acá estamos con la famosísima Lady Games. Vamos entonces a darnos unos vergazos en algún videojuego, porque eso es lo que nos gusta hacer, darnos vergazos. Bueno, ¿cuál es tu estrategia? Eh, mi estrategia es pegarle eh, duro contra el muro. <laughs> He jugado Smash toda mi vida, desde el 64, pero este solo he jugado una vez. entonces, aquí estamos luchando por el menos malo. yo lo he jugado dos veces, entonces tengo ventaja. la <laughs> y el Pikachu. Está muy mal, o sea, muy tieso. Uy. Estamos, estamos calentando. No, eh, amigo, amigo. Después de mucho pensarlo, he decidido pedirles que me pongan el nivel de dificultad. Métame el cacho.

Voy a cantar porque me lo pide el cuerpo. Atraparlos mi prueba es y entrenarlos mi ideal. En realidad no me están obligando ustedes. <laughs> mi amor es real. Eh, ya nos dio hambre, ya nos dio hambre, entonces queremos ir a comérnosla. Uy, uy, wow. Hola, amigo. Saludos, saludos a mi mamá que no me habla de hace meses. ¿cómo está la comida? Bueno, uno con hambre cualquier cosa se come, pero en esta ocasión me costó mucho decidir, pero está genial, la verdad. ¿Y el chile? comiendo? Estoy comiendo nachos con, no sé, qué carne, pero está bueno. Eh, se la está comiendo eh, toda la orden de nachos, calidad Garibaldis. Eh, le les recomiendo el lugar, hay bastantes opciones. Este, muy bien, eso es lo que nos gustan las convenciones. Buena comidita. <laughs>

Eh, la verdad es que me invitaron. A mí la gente del Conex me dijo que por favor participara en la pasarela cosplay. Pero yo preferí darle oportunidad a todos los nuevos talentos, incluido Yuna, este, porque, ah, ¿eh? porque la verdad es que la vida es así. La vida te da oportunidades y las desperdicias. cómo resuelve las pezuñas también, por ejemplo chiquillos, estoy nerviosa, nunca he montado en nada. de mejor. Regresamos porque vamos con premios, vamos con el concurso de bien de Jackie aquí a en un momento más, esto es ¿Usted lo apoya? ¿Usted está de acuerdo con lo que él hizo? Es mi padre, por supuesto, tengo que apoyarlo están más nórdicos o te gustarían unos glúteos como los de Capitán América? ¿Cómo, cómo anda eso? esa es una respuesta difícil porque los dos parecen los dos, los dos. Hay dos. Dioses, ¿verdad? Son wow. Entonces. Pero si tuviera que escoger uno. Pienso que escogería al dios nórdico. Al dios nórdico, interesante, interesante. Pero al del pasado, ¿verdad? <laughs> al del pasado. Sí, ese otro juega Fortnite, no, no, no ah, promete. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado últimamente con este eh, rol en Hollywood. Eh, pero aquí la tenemos, chicos. Un aplauso. Total. Nadie más aplaudió. Gracias. Hasta luego. este, gracias, Aquí. Gracias. Yo aquí. Mae, yo básicamente tengo una alimentación a base de maruchan, sí, me encanta. Ah, está ahí. Ahora vengo con el bulto vacío. Chiquis, ahora sí vienen los chidos. ahora sí vienen los vergazos finales. Métale música de vergazos finales, David. Nada, mentira. El World Cosplay Summit va a estar muy interesante. El premio es ir a Japón, así que la verdad es que creo que si no hay motivación más grande para un cosplayer que ir a Japón a hacer cosplay, eh, creo que es lo máximo, lo máximo. Vamos a ver quién gana, ya les vamos a enseñar. qué opinas, Vale? La verdad es que estoy súper emocionada y agradecida por los que ganaron, porque legal, o sea, fueron los únicos que yo sentí el corazón donde me así, o sea. Y hasta aquí el video de hoy, como espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita, porque eso nos ayuda mucho. Muchísimas gracias a los amigos de Plus Ultra del Conex Convención Geek por habernos invitado el día de hoy. La verdad es que la pasamos genial. Y nos vemos la próxima. Sayonara. Qué lindo lugar es este, el centro de convenciones. La verdad es que siento que es el futuro de las convenciones KIKI en Costa Rica. Y eso lo estoy diciendo hoy. Es como, es como una predicción de Nostradamus. Profecía, no sé cómo se dice. El punto es que eh, este lugar es hermoso y tiene mucho potencial. Espero que puedan venir los que no vinieron la pasen bomba porque de verdad se gozó mucho.